бензальдегидти ацетон менен аракеттеништендирип алдоль кротон конденсациясы жүргүзөбүз конденсация спирт эритмесине жүрөт ошондуктан биз 2,5 мл этанол жана катализатор үчүн натрийдин гидроксидин алабыз натрийдин гидроксиди толук ээригиче пробирканы чайкайбыз аралаштыруудан 10 мүнөт өткөн соң натрийдин гидроксиди толугу менен эриди. алынган спирт эритмеси 0,125 мл, жүздөн жана 0,125 мл ацетонду кошобуз кайрадан аралаштырабыз реакция жүрө баштады эритме кичинеден саргаят реакция аягына чейин жүрүшү үчүн реакциялык аралашманы суудагы идиште ысытабыз ысытабыз да 10 мүнөткө калтырабыз эритме кызарды демек конденсация продуктусу пайда болду эки бензол шакеги жана чыңалган кош байланыш системасы чыңалган кош байланыш системасы жеткиликтүү узун болгондуктан пайда болгон зат бат эле каныккан түскө өзгөрөт он мүнөт өткөн соң эритмеден сары күрөң кристалдар чөгө баштады бул алдоль кротон конденсациясынын продуктусу азыр бул кристалдарды пробирканын бетинен көрсөк болот пробирка муздагандан кийин кристалдар так ушундай көрүнөт